Нас не остановишь нас свыше Сегодня мы прибыли на окраину деревни Пески, к бойцам батальона «Восток». Недавно им была передана трофейная БМП-1, и сегодня вчерашние ополченцы, а ныне солдаты и офицеры армии ДНР, будут пристреливать эту боевую машину. Еще год назад все эти бойцы армии ДНР были мирными гражданами, но встали на защиту своего Донбасса за этот год они приобрели опыт ведения боевых действий, и сегодня они осваивают новую военную специальность – экипаж боевой машины пехоты. Это руины казенного завода, за год разбитого подразделениями вооруженных сил Украины. По остаткам уничтоженного цеха будет производиться пристрелка основного орудия этой боевой машины пехоты. прямо во время пристрелки поступило сообщение об обстреле позиции армии ДНР украинскими военными, и командир принимает решение о немедленном выдвижении для нанесения ответного удара. Времени на одевание бронежилетов нет, надо или снимать, или пропустить съемку. Мы с Михаилом выбираем съемку. Это дорога в прямой видимости украинских подразделений. До них около километра. Любой залп с утеса и нам не сдобровать. Это очень щекочет нервы. Спешиваемся. БМП заняла подготовленную резервную закрытую позицию на автодороге. Командир бьет по украинским позициям, обстреливающих бойцов батальона «Восток». Если что, он канавка в посадке. Да, да, блядь. Деревья. Ну, лишь бы она не минированная была. Не-не-не. Мама, это все для тебя. Украинская сторона, подписавшая конвенцию о неиспользовании мин, тем не менее активно занимается минированием, и уход в зеленку может быть опасным. Съебывать надо, пора уже, Съебывать надо, конечно, придется. на броневичок. А? Говорю, все на броневичок. Ты все был? Не все. Эту нет. Взорвалась на повороте. Серега, взорвалась. Так, что, выход? На повороте на дороге. Не заводится студент. подкатик у нее неплохой такой. О, правильно. Это видно. И вот ответный огонь из крупнокалиберного пулемета. Пули уходят высоко и вправо от нас. Также мы опасаемся возможного применения ПТУР. Уходим. Миха. При поступлении команды «Уходим» мы решили отойти своим ходом. Лезть на броню значит выставляться из-за укрытия насыпи, а двери БМП еще не доведены до надлежащего уровня и открываются с трудом. Мы услышали выход АГС, и нам повезло, что легли снаряды сильно в стороне от нас. Снимает, да? Да. За Родину! Вперед! Да, блядь, только назад, блядь. Отход от противника по прямой – то еще удовольствие. Туда! Туда! После отработки БМП огонь с украинской стороны в этот день не открывался. Андрей Филатов, Михаил Андроник для фонда «Спаси Донбасс».